Lama ada barang lagi. Jangan maju Bau-bau sikit Tengok kamera Babi kau Jangan maju sikit Bau Okey Kau tak kisah banyak moto Aku tak kena merah. Tumbang pada bokok. Tuhan. Ini dia. lagi kau ni. kena pergi masuk depan ni. Lah. Ada meja. Meja. Ha. Eh, kau pergi buat lah. Eh, eh. Kau tengah dengan je. Saya pun lah. Masalah, masalah. <laughs> Cuba jadi guling dah. Oh yes. Kecik, masuk kecik. Tunggu lagi ah. Boleh lah lo. Oi, oi, oi. Tengah aku hijau. Kita tendang. Kita bebas. Nah. Hidup aku berdarah. Sakit Sini Wan. Ha. Ya, aku bersihkan dulu. Ada macam banyak banyak saja. Ya. Ya. Ha. Dah. Mana duit aku? Okay. <laughs> Killing a friend. Okay. Good job, Sai. Jika Yeah! Oh! Ah, situ ngam. Oh. <laughs> oh my god, man. ah! ที่เรื่องการงานมาจำใส macam eh. Kurang dia pakai masuk macam apa? Tengok ni. Tengok lah wajah-wajah. Aku risau koyak seluar Azia tadi. Diri-diri diri. Ya aku nak bawa etek tak boleh. <laughs> Naik trap pun tak olah. Ah, tak lara tu. Ah. Okey. Kita orang berjaya nak buat kali ni. Minggu lepas tak berjaya. Saya so, bila start je, lampu tutup. Minggu ni lampu tutup juga. Tapi separuh. Huh. Tutup aku tutup. Percayalah Video lagi lawa dari apa yang kami buat <laughs> This is B-Boy Dark Soul. This is my brother B-Boy Dark Strike. okay. We are from Wakaka crew Represent Europe We are Europe. European You know yes, what I'm saying? Yes, European yo, yo, yo, yo, yo What's up? How y'all doing? Y'all good? I catch me later I, yeah, I I catch me later, later I, right? I, I know what you doing, right? Don't buy the gold this original And not the purple this DVD, I. Hey, hey, hey, hey, hey, hey If you are watching this video this video might hurt you, man. You know what I'm saying? We all walk like wakaka gangster shit, you know what I'm saying? We are the shit, man. you know what I'm saying? Gangster, look at that gangster, look at that gangster. Dorang mau ke kamera, dorang mau ke kamera. Dorang mau ke kamera. Uish.